아름이지 가자 그러니 까까 챙겼어? 까까 챙겼어? 까까 챙겨야지 빵 우. 음.

셋나 출발 출발 출발 출발 출발 출발 출발 어린이집 가는 날 응? 친구들이랑 잘 어? 와 이리야 이리야 이리야 이리야 이리야 이리야 고만히 불러 어? 왜왜왜왜 パンウェウェウェウなんだっけマジ あああああああああなんか何の音なのこれずっと時ッやる感じすごいねあめっちゃママだよそうママだよママ普通の人だから前ママですあの まあ、最近結構頑張ってるね <laughs> いろいろバンバンバン何何これ <laughs> すごい <laughs> まあいいんだけどねこれこうやって加工いくのなんとうしようかなじゃあああなんかこれバン ラーメやってみるラーメやってみるあ俺のおっぱいが好きなんだどうこんぐらいになったらよくなあの、うトンギチョンギケチあああーここにいないでしょ今日は相撲の Vlog だったの相撲 <laughs> うんバン Bang. No. No. Bang. Esse não é básico. Esse. Esse. まあ こういうの買ってもたんですねまた <laughs> はいありがとうございますはいこうやってまたオレンジ行きますはい